মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ ক্লাছ এইটৰ অনুশীলনী ন দশমিক একৰ প্ৰশ্নসমূহ ইতিমধ্যে আজিৰ গুগল মিটত আমি অনুশীলনী ন দশমিক একৰ উদাহৰণত দিয়া অংকসমূহ আলোচনা কৰিছিলোঁ তোমালোকক এক নম্বৰৰ অংকখিনি কৰি আনিবলৈ দিয়া হৈছিল যদিও মই তোমালোকৰ গৃহ কৰ্মখিনি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰি আছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু অংকবোৰ কৰি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা অংকটো দিছে পূৰণ ফল উলিওৱা পূৰণ ফল উলিওৱা ইয়াত আমাক একপদ ৰাখিৰ লগত একপদ ৰাখিৰ পূৰণ একপদ ৰাখিৰ লগত দ্বিপদ ৰাখিৰ পূৰণ আৰু একপদ ৰাশিৰ লগত ত্ৰিপদ ৰাশিৰ পূৰণ এনেধৰণৰ অংক কিছুমান দিয়া আছে ইয়াত দহটা প্ৰশ্ন দিছে তাৰে মই এক নম্বৰটো কৰি দি আছোঁ চোৱা three x square into eleven x y into two by three y square এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই কৈছিলোঁ যে এনেধৰণৰ পূৰণ কৰাৰ সময়ত প্ৰথমতে আমি সংখ্যাবোৰৰ অৰ্থাৎ বীজগণিতীয় যিবোৰ পদ আছে এই পদবোৰৰ সাংখ্যিক সহকবোৰ চাম সাংখ্যিক সহক কি আছে চোৱা ইয়াত সাংখ্যিক সহকবোৰ আমি একেলগে পূৰণ কৰিম ইয়াত আছে তিনি ইয়াত আছে এঘাৰ আৰু ইয়াত আছে তিনি ভাগৰ দুই আৰু এক্স চোৱা চলকবোৰ এক্স স্কুৱেৰৰ লগত আমি পূৰণ কৰিম এক্সৰ ইয়াত এক্স স্কুৱেৰ আছে আৰু ইয়াত এক্স আছে গতিকে এইটো পূৰণ কৰিম দ্বিতীয় পদটোত আছে ৱাই আৰু তৃতীয় পদত আছে ৱাই স্কুৱেৰ দেখিছেনে এই দুটা একেলগত পূৰণ কৰিম এই দুটা একেলগত পূৰণ কৰিম মই ব্ৰেকেটৰ সহায়ত এইকাৰণে বুজাইছোঁ যাতে তোমালোকে এইটো ভালদৰে বুজি পোৱা এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কাৰ লগত হ'ব এক্সৰ লগত ৱাই কাৰ লগত পূৰণ হ'ব ৱাই কিউবৰ লগত এতিয়া এই পূৰণটো যদি চাবলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চোৱা তিনি পূৰণ এঘাৰ পূৰণ তিনি ভাগৰ দুই যদি কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম চোৱা তিনি এঘাৰং তেত্ৰিছ পূৰণ তিনি ভাগৰ দুই এইফালে আমি কি পাম চোৱা এক্স স্কুৱেৰ আৰু এক্স এক্স দুটা পূৰণ হৈ আছে আৰু এটা পূৰণ হ'লে এক্স কেইটা পূৰণ হ'ব তিনিটা পূৰণ বুজাব লাগিব আৰু ৱাই কেইটা পূৰণ হ'ব ৱাইও তিনিটা পূৰণ বুজাব লাগিব ওয়াই তিনিটা পূৰণটো কেনেকৈ বুজায় ওয়াই কিউবেৰে বুজায় এক্স তিনিটা পূৰণ কেনেকৈ বুজায় এক্স কিউবেৰে বুজায় এতিয়া তেত্ৰিছ পূৰণ তিনি ভাগৰ দুই ইয়াক যদি আমি লিখিবলৈ যাওঁ তিনিৰে তেত্ৰিছক আমি কি কৰিব লাগিব হৰণ কৰি দিব লাগিব কাৰণ তিনিটো তলত থকা হৰ হিচাপে থকা মানে কি তিনিৰে ওপৰৰ সংখ্যাকেইটা কি হ'ব হৰণ হ'ব তিনিৰে দুয়ক হৰণ কৰিব নোৱাৰি গতিকে তিনিৰে তেত্ৰিছক কেইবাৰ গ'ল এঘাৰ বাৰ এঘাৰবাৰ গ'ল আৰু এঘাৰ দুইগুণ আমি কিমান লিখিম এঘাৰ দুইগুণ বাইছ লিখিম এঘাৰ দুই গুণ বাইছ এক্স কিউব ৱাই কিউব পাম তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দেখা পাইছা এক নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখি লোৱা এতিয়া মই দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাম এতিয়া দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে চোৱা তোমালোকে অংকবোৰ ভালদৰে চাই যাবা কাৰণ এই অংকবোৰ যদি তোমালোকে নাজানা তেতিয়াহ'লে ক্লাছ নাইন আৰু টেনত তোমালোকে অংক কৰোঁতে অলপ অসুবিধা পাবা কিবা বুজি নাপালে কমেণ্টত জনাবা মই চেষ্টা কৰিম আৰু অলপ ভালদৰে বুজাবলৈ বুজোৱাৰ বহুত নিয়ম আছে এতিয়া আমি দিম মাইনাছ ফাইভ এক্স পূৰণ থ্ৰী এইটো ব্ৰেকেটত নাই থ্ৰীটো যিহেতু ধনাত্মক সেইকাৰণে ব্ৰেকেটত লিখা নাই এ স্কুৱেৰ পূৰণ যিহেতু ঋণাত্মক সংখ্যা আছে সেইকাৰণে ব্ৰেকেট আকৌ আৰম্ভ কৰিছে আকৌ ব্ৰেকেটটো বন্ধ কৰিব দেখিছা এতিয়া এই তিনিটা একপদ ৰাখিৰ পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে মই আগতে কৰাৰ নিচিনাকৈ তোমালোকে সাংখ্যিক সহকবোৰ সাংখ্যিক সহকবোৰ একেলগে পূৰণ কৰিবা মাইনাছ ফাইভ এতিয়া মই দ্বিতীয় বন্ধনী দিয়াৰ দৰকাৰ আছে কাৰণ এইটো মাইনাছ আছে ফাইভ পূৰণ এইটো প্লাছ আছে so' plus three positive three সেইকাৰণে থ্ৰীয়ে লিখিছোঁ তাৰপিছত তিন নম্বৰটো নেগেটিভ মাইনাছ থ্ৰী আছে সেইকাৰণে মই দ্বিতীয় বন্ধনী দিছিলোঁ এতিয়া প্ৰথম বন্ধনীৰ ভিতৰত মাইনাছ ফাইভ লিখিলোঁ পূৰণ তিনি পূৰণ মাইনাছ থ্ৰী এতিয়া চোৱা এতিয়া কাৰ কাৰ পূৰণ হ'ব এক্স পূৰণ কাৰ লগত হ'ব চোৱা এক্স ইয়াত থকা এক্সৰ লগত পূৰণ হ'ব এ স্কুৱেৰ কাৰ লগত পূৰণ হ'ব এ স্কুৱেৰটো এৰ লগত পূৰণ হ'ব দেখিছা চলক যিবোৰ মিলি আছে একেই চলকৰ পূৰণ একেলগে কৰিব পাৰি সেইকাৰণে মই ব্ৰেকেটত দেখুৱাইছোঁ এক্স প্ৰথম পদত এক্স আছে প্ৰথম পদৰ এক্সটো মই দেখুৱাইছোঁ চোৱা এইটো প্ৰথম পদৰ এক্স তাৰপিছত তৃতীয় পদত আছে এক্স গতিকে এক্স দুটা মই একেলগত একে পূৰণ কৰোঁতে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দেখুৱাইছোঁ এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইটো বস্তু এটা লক্ষ্য কৰিবা এই পূৰণটো তিনিটা সংখ্যাৰ পূৰণ তোমালোকে যদি ইচ্ছা কৰা একেবাৰতে কৰি দিব পাৰা মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ এইটো ঋণাত্মক সংখ্যাৰ লগত ধনাত্মক সংখ্যা পূৰণ কৰিলে ঋণাত্মক হ'ব ঋণাত্মক আৰু ঋণাত্মক পূৰণ কৰিলে কি হ'ব ধনাত্মক হ'ব চ' মাইনাছে মাইনাছে কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ পোন্ধৰ তিনিগুণ কিমান হ'ব পঞ্চল্লিছ গতিকে ফৰ্টি ফাইভ আমি পজিটিভ পাম হা পজিটিভ ফ'ৰ্টি ফাইভ পাম গতিকে ফৰ্টি ফাইভ বুলি লিখিছোঁ চিনটো নাই দিয়া মানে তাত প্লাছ আছে এতিয়া এক্স দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম এক্স স্কুৱেৰ পাম এক্স স্কুৱেৰ আৰু ৱাই সৰি ৱাই নাই এক স্কুৱেৰ আৰু এ পূৰণ কৰিলে এক কিউব পাম বুঝলে তো আমাৰ উত্তৰ হব forty five x square a cube তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে অলপ ধ্যান দি অংকবোৰ চাবা কি ধৰণে মই কৰিছোঁ তোমালোকৰ প্ৰথম পদটো আছে মাইনাছ ফাইভ এক্স দ্বিতীয়টোত আছে মাইনাছ থ্ৰী এ স্কুৱেৰ তৃতীয়টোত আছে minus three x three a x এই পূৰণটো কৰোঁতে প্ৰথমতে সাংখ্যিক সহকবোৰ একেলগে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দেখুৱাইছোঁ অৰ্থাৎ সাংখ্যিক সহকবোৰ পূৰণ হ'ব আৰু চলকবোৰ যিবিলাক একেই চলক আছে সেইকেইটাও কি হ'ব এনেধৰণে পূৰণ হ'ব আৰু উত্তৰটো মই দেখুৱাইছোঁ তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া মই আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ তিনিলৈ তিনিটোত কি দি আছে তোমালোকে একেবাৰে সহজতে কৰি পেলাব পাৰিবা তোমালোকে এই অংকখিনি ভালদৰে চাবা আৰু কৰিবা এতিয়া তিনি নম্বৰটোত কি হৈছে চোৱা তিনি নম্বৰত দিছে তোমাক মাইনাছ থ্ৰী পি কিউ পূৰণ minus fifteen p cube cube আৰু কিউ স্কুৱেৰ এইকেইটা যদি পূৰণ কৰোঁ আগতে কৰা অংকটোৰ নিচিনাকৈ তোমালোকে চোৱা প্ৰথমতে সাংখ্যিক সহগবোৰ এই প্ৰথম যিটো পদ আছে সেই পদটোৰ সাংখ্যিক সহগ কি আছে মাইনাছ থ্ৰী আছে গতিকে মই দ্বিতীয় বন্ধনীৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ মাইনাছ থ্ৰী লিখি ল'লোঁ পূৰণ দ্বিতীয় পদত আছে মাইনাছ ফিফটিন এইটো আমি বেকেটৰ ভিতৰত লিখিছোঁ আৰু দ্বিতীয় বন্ধনী বন্ধ কৰিছোঁ কাৰণ তৃতীয় পদটো যিটো আছে তৃতীয় পদত ওৱান আছে চ' ওৱানটো পূৰণ কৰিলেতো একেই হয় ওৱানৰ ধৰ্ম জানা ওৱানৰ লগত যিকোনো সংখ্যাৰ পূৰণ কৰিলে সংখ্যাটো নিজে হয় গতিকে এনেকৈ পালোঁ এতিয়া ইয়াত চোৱা পি পি কাৰ লগত পূৰণ হ'ব পি পূৰণ হ'ব পি কিউবৰ লগত পি কিউ কিউবৰ লগত হ'ব পি কিউবৰ লগত আৰু কিউ কাৰ লগত পূৰণ হ'ব চোৱা কিউ কিউ কাৰ লগত পূৰণ হ'ব কিউ পূৰণ হ'ব কিউ কিউবৰ লগত আৰু কিউ স্কুৱেৰৰ লগত এতিয়া তোমালোকে চোৱা কি পাম মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব ফিফটিন থ্ৰী যা কিমান হ'ব আকৌ ফৰ্টি ফাইভ পাম এইফালে চোৱা সংখ্যা পি চলক আমি পি এটা আৰু তিনিটা পূৰণ কৰিলে আমি চাৰিটা পি পাম তোমালোকে সূচকৰ বিধি পঢ়িছিলা সেইটো হিচাপত এইটো ধুনীয়াকে ক'ব পাৰিবা পিৰ ওপৰত চলক আছে এক ঘাট আছে এক এই ঘাটটো আৰু ইয়াৰ পিৰ ওপৰত থকা ঘাট তিনি পূৰণ কৰিলে ঘাট দুটা কি হ'ব যোগ হৈ যাব আৰু এই ঘাট দুটা যোগ হ'লে এক আৰু তিনি যোগ হ'লে কি হৈ যায় চাৰি হৈ যায় সেইকাৰণে p raise to the power four লিখিছোঁ আৰু কিউ কিমান হ'ব q raise to the power one plus three four four plus two six q raise to the power six এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভালদৰে চোৱা যে আমি কি পাইছোঁ আমি পোৱা সংখ্যাটো হ'ল forty five p raise to the power four into q raise to the power six তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে অংকবোৰ বুজি পাইছা এতিয়া মই পৰৱৰ্তী লৈ যাওঁ ইয়াৰ পিছৰ অংকটো কি দি আছে চাৰি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ এটা দ্বীপ এটা দ্বীপত ৰাখিৰ লগত এটা একপদ ৰাশিৰ পূৰণ বা একপদ ৰাশিৰ লগত দ্বিপদ ৰাশিৰ পূৰণ কেনেকৈ কৰে মই আজিৰ ক্লাছত তোমালোকক বুজাইছিলোঁ যিসকলে ক্লাছত জইন কৰা নাই তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু যদি কোনোবাই জইন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় জইন কৰিবা এক্স স্কুৱেৰ প্লাছ এইট তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা মই লিংকটো দিম তোমালোকে জইন কৰিব পাৰিবা গুগল মিটৰ জৰিয়তে মই ক্লাছ কৰি আছোঁ গতিকে ক্লাছতো জইন কৰিবা তাৰপিছত ভিডিঅ'টো চালে বেছি ভালদৰে বুজি পাবা তে চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ ফ'ৰটোত আমি কি পাইছোঁ সেইটো যদি চোৱা তেতিয়াহ'লে একপদ ৰাখি এইটো থ্ৰী এক্স একপদ ৰাখিটোৰ লগত কি পূৰণ কৰিব লাগিব আমি দ্বিপদ ৰাখিৰ পূৰণ কৰিব লাগে চ' দ্বিপদ ৰাখিৰ পূৰণ কৰোঁতে আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব একপদ ৰাখিটো প্ৰথমতে প্ৰথম পদৰ লগত পূৰণ হ'ব দ্বিপদ ৰাখিৰ প্ৰথম পদ যোগ থাকিলে যোগ দিবা বিয়োগ থাকিলে বিয়োগ দিবা একপদ ৰাশিটো আকৌ কাৰ লগত পূৰণ হ'ব দ্বিপদ ৰাশিটো দ্বিতীয় পদৰ লগত পূৰণ হ'ব এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি তোমালোকে ধ্যান দি চোৱা তেতিয়া দেখা পাবা এইখিনি বস্তু তোমালোকে ইতিমধ্যে শিকি আহিছা এইখিনি বস্তু তোমালোকে শিকি আহিছা কিদৰে একপদ আৰু একপদৰ পূৰণ হয় এতিয়া এইটো পূৰণ কৰোঁতে মই ব্ৰেকেটত দেখুৱাব পাৰোঁ বা তোমালোকে চলকৰ সহায়ত যদি চাব খোজা মই আগতে কৰা অংকৰ লগত যদি মিলা কৰিব খোজা এটা লাইন বেছি হ'ব তোমালোকে তিনি পাঁচ গুণ কিমান হ'ব লিখি দিব পাৰা তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ এক্স আৰু এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব এক্স কিউব হ'ব দেখা পালা প্লাছ ইয়াত সাংখ্যিক সহক আছে তিনি আৰু এইটোত আছে আঠ তিনি আঠ গুণ কিমান তিনি আঠ গুণ চৌব্বিছ আৰু এইটো কি হ'ব এক্স এক্সৰ লগত পূৰণ হ'বলৈ আৰু এক্স নাই গতিকে আমি পালোঁ fifteen x cube plus twenty four x তোমালোকে অংকটো লিখি ল'বা দেখা পাইছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অংকটো বহুত সহজ বুজি পাব লাগে কি কৰিছোঁ প্ৰথম পদ একপদ ৰাখিটো প্ৰথমতে দ্বিপদ ৰাখিৰ প্ৰথম পদৰ লগত পূৰণ কৰি এইটো লিখিছোঁ তাৰপিছত প্ৰথম পদ একপদ ৰাখিটো দ্বি পদ ৰাখি দ্বিতীয় পদৰ লগত পূৰণ কৰি এইটো লিখিছোঁ আৰু এই দুটাৰ পূৰণ ফল হ'ল এইটো আৰু প্লাছ আছে প্লাছ বহাম এই দুটাৰ পূৰণ ফল হ'ল এইটো যিহেতু ফিফটিন এক্স কিউব আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ এক্স সদৃশ পদ নহয় সেইবাবে এই দুটা যোগ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এনেকেই থাকিব যদি ইয়াত ফিফটিন এক্স কিউব নাথাকি যদি ফিফটিন এক্স থাকিলে হয় প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এক্স থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে এই দুটা যোগ হৈ কিমান হলে হয় fifteen plus twenty four thirty nine x হ'লে হয় যিহেতু ইয়াত ঘাত আছে তিনি ঘাতৰ বিভেদৰ বাবে বা পাৰ্থক্যৰ বাবেই এই দুটা কি নহয় সদৃশ পদ নহয় তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইদৰে আমি অংকবোৰ কৰিব লাগিব তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজাৰ চেষ্টা কৰিবা আৰু অংকবোৰ কৰি যাবা মোৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছসমূহত মই বিজ্ঞানৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ অংক কৰি থাকোঁতে বিজ্ঞানটো মোৰ পিছ পৰি আছে গতিকে মই যিমান সোনকালে পাৰোঁ তোমালোকক বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াম তিনি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক এটা একপদ ৰাখিৰ লগত এটা দ্বিপদ ৰাখিৰ পূৰণ আকৌ কৰিবলৈ দিছে গতিকে এইটো পূৰণ কৰোঁতে আমি কি কৰিম চোৱা নিয়ম একেই খালি পদবোৰ কি হৈছে বেলেগ বেলেগ হৈছে গতিকে চোৱা টু বাই থ্ৰী ৱাই এই একপদ ৰাশিটো প্ৰথমতে কাৰ লগত পূৰণ হ'ব দ্বিপদ ৰাশিৰ প্ৰথম পদৰ লগত পূৰণ হ'ব গতিকে এইটো কি হ'ব পূৰণ এইটিন ৱাই স্কুৱেৰ হ'ব তাৰপিছত মই কৈছিলোঁ যদি প্লাছ থাকে প্লাছ বঢ়াবা মাইনাছ থাকিলে মাইনাছ বঢ়াবা ইয়াত যিহেতু প্লাছ আছে সেইকাৰণে প্লাছে মাইনাছে এইটো মাইনাছেই থাকিব চেঞ্জ নহয় ইয়াত যদি কেনেবাকৈ মাইনাছ থাকে তেতিয়াহ'লে মাইনাছে প্লাছে ইয়াত মাইনাছ হ'ব মাইনাছে মাইনাছে ইয়াত প্লাছ হ'ব এনেকুৱা যিহেতু এইটো ধনাত্মক দিয়া আছে গতিকে যিটো চিন আছে মাজত সেইটো চিনেই তোমালোকে বহুৱাব পাৰা এতিয়া টু বাই থ্ৰী ৱাই পূৰণ কি হ'ব ৱাই দেখিলা প্ৰথম পদ একক পদ ৰাখিটো প্ৰথমতে প্ৰথম পদৰ লগত দ্বিপদ ৰাখিৰ প্ৰথম পদৰ লগত পূৰণ হৈ পিনি এইটো বহিছে ইয়াত তাৰপিছত এই একপদ ৰাখিটো দ্বিপদ ৰাখিটো দ্বিতীয় পদৰ লগত পূৰণ হৈ ইয়াত বহিছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা যিহেতু সাংখ্যিক সহক এনেকৈ পূৰণ কৰিব লাগিব চোৱা two by three into eighteen কৰিম আৰু লগতে ইয়াত কি আছে ৱাই ইনটু ৱাই স্কুৱেৰ আছে আছেনে মই এবাৰ দেখুৱাই দিব খুজিছোঁ কাৰণ ইয়াত এটা হৰণ বাকী আছে হৰণ কৰিব লাগিব মাইনাছ ইয়াত টু বাই থ্ৰী যেহেতু ওয়াই লগত ওয়ান এটা আছে গতিকে টু বাই থ্রি হব আর ওয়াই স্কুয়ার হয়ে যাব ওয়াই পূরণ ওয়াই ওয়াই স্কুয়ার এতিয়া চা তিনিরে ওঠর কেবার যাব তিনিরে ওঠর যাব ছয়বার গতি দুই ছয় গুণ উপায় করা তোমালে বারো দুই ছয় গুণ বারো ওয়াই কিমান হব y cube minus two by three y square হব তো ছাত্র ছাত্রীসল এই পাঁচটা অঙ্ক মানে তোমালে আগবালো আজি ইনে বহুত গরম গৰমৰ বাবে মই আৰু তোমালোকলৈ বাকী প্ৰশ্নবোৰ আগবঢ়াব পৰা নাই আশা কৰোঁ তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিব যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা বাকী থকা পাঁচটা প্ৰশ্ন তোমালোকে নিজেই চেষ্টা কৰিবা আৰু মই ভাবোঁ তোমালোকে এইখিনি যদি ভালদৰে বুজি পাইছা বাকীখিনিও তোমালোকে পাৰিবা অংকবোৰ কৰি মোক হোৱাটছএপ নম্বৰত তোমালোকে প্ৰেৰণ কৰিবা মই অংকবোৰ চাই দিম ধন্যবাদ